السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح أعلمكم شلون تقدر تختفي آه، تخف تخفي ملف من الكمبيوتر بحيث يعني أي واحد يجي عليه ما يقدر يلاقي مثلا عندي هذا هذا الملف هذا اثنين تسعة سبعة اثنين هذا الملف أريد أني أخف أخفيه من الكمبيوتر آه راح أروح آه على على هذه رايت كليك اسوي اروح على بروبرتيز ومن هناك اروح على سكيورتي هذه اسوي ايديت راح اسوي دان داني يعني اخفاء اقول له ابلاي اقول yes اذا اروح على هذه ما راح القي حتى إذا أفتحه ما ينفتح شوف حتى إذا أفتحه ما ينفتح اللي هي الملف يعني راح يبقى بس إذا أفتحه ما ينفتح شلون أقدر أرجعه طبعا نفس الطريقة راح أروح على properties راح أسوي security أسوي edit أسوي allow راح ينفتح الملف هاي هو الملف اللي خلقناها ان شاء الله استفادتوا مني آه هذا مو بس يعني مثلا ال PowerPoint او وورد وهذه باي ملف اي ملف مثلا هذا الملف مثلا هذا الملف آه راح اروح على بروبرتيز اه هنا تقدر ايضا تسوي هيدن يعني راح اسوي هيدن ما ما ما اريد يبقى هذه نسوي اوكي ما راح يبقى هذا اي شيء اذا تريده تسويه هيدن يعني اخفاء نهائي يعني بعد ما ي... ما ي... ما ينفتح هذه هسه ايش قد ما ادور عليه ماكو آه، شلون تدور تقدر تلاقي روح على start تكتب hidden hidden folder شو هيدن فايل او فولدرز شو هيدن فايل او فولدرز راح يعطيك اي file اللي انت سويته hidden شوفي شوف هذا هذا هو ال file اللي سويته hidden خلينا نسوي copy شوف حتى اذا سويته copy راح يطلع بال hidden يعني ما يطلع هذه يعني ما يطلع مثل هذني ها خفيف يطلع ان شاء الله استفدتوا مني بهذا التجربة آه، الدرس الحلقة الدرس القادم ان شاء الله وفكرة جديدة مع السلامة